алыстагы жарык булагынан көлөкө жана жарым көлөкөнүн пайда болуу процесси өлчөмү эске алынбаган жарык булагы жарыктын чекиттик булагынан алалы андан чыккан жарык нуру нерсеге тийип жана экранга нерсенин көлөкөсү пайда болду эгер жарык булагы катары өлчөмү чоң нерсени алсак толук жана жарым көлөкөнү алабыз чекиттик эмес булактардан толук жана жарым көлөкө алынат өлчөмү эске алынбаган жарык булагы жарыктын чекиттик булагы болот ал эми күлөкө толук күлөкө деп аталат ушул эле тажрыйбада чоң нерсени алсак ортодо даана күлөкө пайда болот дагы ал эми сыртындагысы жарым күлөкө деп аталат